てあいつを頭から外そうそんな時僕は海に向かう今日という日は精一杯自分の時間を作ろうと決心を固めてた